Pienso muy seguido luego de haberme convertido en lo más poco que Hoy me siento dolido, en parte dividido, arrepentido por ser el ser que se precipitó en ambos sentidos siento que he jodido el comienzo, así como lo nuestro terminó. Te doy pienso ser parte del boludo, actuar y lastimar por desconfianza a alguien que en mí confió. Soy impulsivo, para muchas son mal partido, ya no si tú me quisiste con tu respectivo amor. Yo viviendo en el pasado, pensando con parte de mi cordura, supe que alguien al fin me valoró. Me decante cantándote mis versos Si te tenía delante, me salió todo sin esfuerzo. En ese momento, era la más bella de del universo, una diosa apreciando el arte de un necio. Apreciaba cada cosa que tenía, mi defectos imperfectos y con tu cuerpo me podías. Mi depresión al mismo tiempo me dolía y mientras más pasaban los días más me confundía. Estás hecha para mí, pero no lo aproveché y ahora te veo feliz, estando con cualquier estúpido que podría ser yo feliz, viéndote como baila la danza para erizarme la piel. Extraño tu forma extraña de amar y tu forma tan tierna para abrazar. Extraño no ser solo un extraño más en tu vida que se limitará a observar. Rompe la monotonía en la que vive el humano, pero nada coincidía con la forma que amamos. Hasta ahora creo que no estábamos preparados, lo nuestro era tan grande que se nos fue de las manos y no puedo creer que tanto nos rebajamos para hacer caso a fulano y a mengano por ser seres pensantes, es simple fallamos y por alguna razón ahora estamos como estamos y solo son versos sueltos por el dolor del corazón las obras tristes y luego de gastarme una joda y significado ando por la droga en mi mano derecha mi voz de notas en la izquierda una soga y la frustración es tanta que me ahoga no hacer nada y defraudar tanto me incomoda que no duermo tranquilo por el dolor del corazón sufriendo por mi alma que se siente muy sola te vi sonriendo amando llorando te entiendo si conmigo terminas perdiendo. Jugársela por alguien como yo es suicidio lento y por ser tan destructivo quisieras estar muerto. Y si te diría mis defectos, lo resumo diciendo que soy un desconfiado inepto, una persona reservada y en parte inexperto, con la mente acabada en el remordimiento. día y tanto, tanto también me confundí que me precipité y ansioso esperaba el sí. Luego te amé mucho, pero te lastimaba lo vi. Y si me alejé de vos, solo fue para salvarte de mí. Extraño tu forma extraña de amar y tu forma tan tierna para abrazar. Extraño no ser solo un extraño más en tu vida que se limitará a observar. Rompe la monotonía en la que vive el humano, pero nada coincidía con la forma que amamos. Hasta ahora creo que no estábamos preparados. Lo nuestro era tan grande que se nos fue de las manos. Ahora mismo me siento un chiste por el amor. Tenía tantas cosas para decirte. No soy un hombre de palabras, pero prefiero escribir pero qué decepción que termine escribiendo cosas fritas saber, recuerdo tus palabras. Si te duele, lo escondes. Digo ser hombre, pero qué ironía, no. Cuando nunca fui tan hombre para pedir perdón. Extraño tu forma extraña de amar y me duele extrañarte cada vez más. Espero que el futuro nos vuelva a encontrar y si pasa aprovecharé esa oportunidad. Estando contigo no me sentía humano porque tenía una diosa a la par de las manos. Hasta ahora creo que no estábamos preparados, lo nuestro era tan grande que se nos fue de las manos. que